құрметті ағайын ә, мына сбер электрондық үкіметті сбер жүйесіне беру туралы мәселе ә, көтеріліп жатыр бұл бұл былайша айтқан кезде біздің тәуелсіздігімізді тәуелсіздігімізді жетпіс пайыз көрші ел көрші елге тәуелсіздігімізді берумен тең яғни тәуелсіздігімізден біз айырылам, айырылайық деп тұрмыз сбер жүйесі көп адамдар сбер орталығы мен банкты шатастырып жатыр банк ол басқа коммерциялық бағытта жүрген қаржы институты ал збер орталығы ол ресейдің э, стратегиялық орталығы ресей ол жерде сбер орталығында 25 мың адам жұмыс атқарады оның жартысынан көбісі ақпарат технологиясында істейтін мамандар негізгі сбер орталығының мақсаты ресей мемлекетінің тәуелсіз ақпараттық жүйесін жасау және ол жүйені экспорттау көрші елдерді сол жүйеге кіргізіп бақылауда ұстау мақсатын ұстанған үлкен орталық ізбер орталығы сол ізбер орталығы бүгін қазақстандың электрондық үкіметін алуды жоспарлап отыр бұған ақпарат ә, цифрландыру министрі қолдау көрсетіп отыр осы жақында үкімет басшысы асқар мамин сберден артық қауіпсіздік қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе жоқ деп айтты ол дұрыс емес ағайын әлемде әлемде 30-20 жылдық үлкен мықты ақпараттық платформалар бар ақпараттық қауіпсіздігі ең мықты европа елдерінікі ә, мықты елдердің бар қауіпсіздікті қамтамасыз ете алатын әртүрлі платформалар бар бірақ ол платформаларды алмай бізбен шекаралас көрші елдің ақпараттық платформасын алу ол мемлекетімізді сатумен тең ағайын тәуелсіздігіміз қауіп алдында тұр егер ақпараттық жүйемізді толық түрде ресейге беретін болсақ 70 пайыз тәуелсіздігімізден айырыламыз сол себептен ағайын бұл мәселеге біз қарсы тұруымыз керек міне осы жақында нұржан әлтаевпен бірігіп арнайы біз үндеу, жа, жарияладық бұл мәселені біз соңына дейін жеткіземіз міндетті түрде бұл мәселе шешім табу керек бұл еліміздің болашағы ал біздегі бар электрондық үкіметтің ә, кейбір үлкен платформалары немістің сап технологиясында жасалған ол әлемде ең мықты технология болып саналады не үшін сондай әлемдік мықты технологиялардың бәрін біз алып тастап орнына ресейдің жаңа жасалған әлі жоқ платформасын біз сатып алайық деп отырмыз 500 миллион долларға бұл мәселеде ағайын ауыз біршілік көрсетіп бұл мәселені біз тоқтатуымыз керек сіздер біліңіздер сбер ол Сбер жүйесін енгізетін болсақ толық түрде ақпараттық қорды біз ресейге береміз оған біз қарсы тұруымыз керек ашық кодтармен деген түсінік ол дұрыс емес ашық код егер болады егер екі үш мемлекеттің платформасын пайдаланатын болса ал егер бір мемлекеттің платформасын пайдаланатын болса ол платформада ашық код деген үлкен орын атқармайды қауіпсіздік мәселесінде сол себептен ағайын бұл мәселеге қатты көңіл бөліп бұл мәселені шешуге тырысайық сбер жүйесіне электрондық үкіметті беруге болмайды ағайын бұл нәрсеге біз қарсы тұруымыз керек мемлекетіміздің тәуелсіздігіне қауіп төніп тұр ресейдің қысымы э, қазақстан билігіне барынша күшейіп келе жатыр экономикалық саяси міне ақпараттық технологиялық бұл мәселеде ағайын біз өзіміз мемлекетімізді қорғап қалуымыз керек тәуелсіздігін бұл мәселеде ауыз біршілік көрсетуіміз керек Thank you.